Oh. Ano ang nito Ano ang nito na? Hello. Hello. Pwede ba tayo mag-usap? Bakit? Ano ba talaga? Mahal mo ba ako? Hindi. Ako lahat ang naglalaba. Ako pa rin.